terbeleduh nama. Swag to the edge. Dulunya wajah di media masa kini hanya di kaca layar. kaca layar. Lalunya masa lapang masa sekarang ke timur ku belayar. belayar. Purbakanlah ku dibuai mimpi berhari Julang awan karya dari pensel Jadi tak duduk di bahanku berlari Agar sia usaha busana ku berhasil Paksa diri, cuba lagi Sampai jadi, lagi dan lagi Ada lagi, buat lagi Lagi dan lagi sehingga sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah mama sehingga sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah mama sehingga sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah mama adalah mama, adalah mama Sulungnya mula terbeleduk nama Di mana kala agak puji dipinta Sahabat lo katanya derehat seketika Kejap saja tidak aku jawab Aku mahu usah sampai berjaya Baru diri ini rasa terkemuka Julang awan di lambung bintangnya Takkan henti, takkan hentis lagi nyawa di sisi singgah sana terbeledut nama agar insan yang bangga adalah mama singgah sana terbeledut nama agar insan yang bangga adalah mama singgah sana terbeledut nama agar insan yang bangga adalah mama yeah adalah mama kemahiran adalah kurniaan ilahi Usah diguna demi kepentingan diri Ia akan makan diri di akhir nanti harap tulisan contengan dapat difahami Kelebihan diri tidak dapat dinilaikan Puitis ku syairkan agar bacakan Kuasanya besar suka digunakan mata angin utara timur barat selatan Terbeleduh nama pucanya terkemuka Terkemuka terbeleduh lama terbeleduh lama singgah sana terbeleduh nama agar insan yang bangga adalah mama adalah mama adalah mama sehingga sana terbeleduh nama agar insan yang bangga adalah tinggal sana terbeleduh nama agar insan yang bangga adalah mama adalah mama adalah mama factory